Sube Knuckles, sube Knuckles, sube Knuckles. Y estamos en la zona de Skydive. <laughs> Estamos volando hacia el infinito. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow, wow, wow! <laughs> Ah. <laughs> oh, ¡Qué bueno que no tiene esas habilidades, eh! ¡Ah! Hey, ¿cómo están? Gente de YouTube, Mr. Maler aquí reportando un nuevo vídeo para ustedes. Hoy les traigo eh, Raw Hedge, Sonic Raw Hedge en Roblox. Eh, al parecer hay muchas, muchas nuevas actualizaciones. Y bueno, este vídeo va a ser muy especial porque en esta ocasión vamos a estar con uno de los programadores de este, este juego de Roblox. Y bueno, pues él nos va a hablar en inglés, pero yo les voy a decir todo en español, ¿ok? Así que no hay problema. Él nos va a decir todo lo nuevo que hay y nos va a ayudar. Y bueno, pues... Eh, si no estás suscrito al canal, suscríbete, activa la campanita y deja tu like. Y ahora sí, Continuamos con el vídeo, venga, vamos a darle press anything Bueno, aquí estamos ya con el creador y bueno, lo primero que pueden notar es que <laughs> el mapa ya es diferente El mapa de por sí, el mapa ya es diferente, es de color negro y hay noche Parece que hay día, sistema de día y noche bueno, y bueno, hay muchísimos cambios nuevos ahora. Por ejemplo, está el Drop Dash, está un eh, nuevo mapa. Eh, Knockers. Ahora Knockers puede hacer, puede trepar muros, lo cual es súper ultra genial. Y Wispon, el Wispon sirve ahora, el Wispon sirve y lo vamos a probar todo. Oh, sí, dice que este es de hecho el nuevo mapa. <laughs> pues sí que se ve muy cambiado, lo que pasa es que el, eh, la portada se veía pues, pues bastante parecido. Bastante parecida al anterior. Eh, ya no recuerdo cómo hacer el Light Dash. <laughs> Bueno, pues tenemos aquí el drop dash. Eh, que es con la, con la E, con la I, con la E, <laughs> con la E. Bueno, el desarrollador ha ido a ver eh, cómo está el código porque el spin dash está, el spin dash aéreo está fallando. Eh, no está funcionando. Oh, miren, podemos correr en el agua. Ahora podemos correr en el agua. <laughs> Qué súper, súper genial. Mientras... ¡Wow! Miren, ah, <laughs> ahora el Wispon está funcionando con el Shift. A ver, el creador va a hacer el Spin Dash. Pero ¿por qué a él sí le funciona? A mí no me funciona. A ver, nos está diciendo que utilicemos la G. ¡Ah, sí! ¡Wow! <laughs> ¡No, no, no! ¡Au, Ok, con la G sí funciona, ¿eh? <laughs> ¡Oh, la G sí funciona! Bueno, pues eh, <laughs> está súper, súper genial. Drop Dash está súper épico. <laughs> Es lo mejor, es lo mejor de verdad. Que deberían de añadirle Drop Dash también a Sonic Clásico en Sonic Freedom Universe. Está súper, súper divertido. Eh, y bueno, los Wispons ya están funcionando muy bien, la mayoría. El creador, el desarrollador está creando, está probando Knuckles. Miren, <laughs> Knuckles funciona muy bien. Funciona muy bien. Sí que puede escalar los muros. Yo también voy a probar a Knuckles ah, más adelante. Eh, sí, sí, sí, sí, Le damos en reset y ya podemos probar a los demás personajes. Bueno, hay un update con Super Sonic y hay un update con Knuckles que es el eh, escalar muros. Y lo vamos a ver ahora mismo, ¿ok? lo vamos a ver. Aquí ya tenemos a Knuckles. Bueno, ya estamos aquí. Ya el desarrollador nos ha mostrado bastantes cosas. Voy a ir por ahí. Vamos a ver el, el, wall climbing de Knuckles. No sé si eh, con... ¡Uh! Ok. <laughs> ok. Oh. Solamente tenemos que volar. Ah, espera, que Knuckles puede volar ahora, ¿eh? Uh. Ah, bueno, siempre ha podido volar. <laughs> sí, en el, en el video anterior, de hecho, podía volar. ¡Ah! ¿Por a mí no me funciona bien nada? ¡Ah! ¡Oh, wow, wow, wow, wow! Esto no era lo que quería. Esto no lo quería. ¡Basta, basta! vamos Mira que Nocos no puede subir, ¿eh? Ahí ya está, ya está, ya está. ¡Ya está! ¡Ya se pudo! ¡Ya! A ver, ya que hemos dominado el, el, el la escalada, vamos a volverlo a hacer. Y es que se traba y tienes que presionar eh, la flecha de nuevo. <laughs> Estoy escalando de lado. <laughs> ¡Wow! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? <laughs> Y bueno, ya lo único que nos queda es probar a Super Sonic y probar los nuevos Wii que ya funcionan todos, según tengo entendido. Y bueno, vamos a ver otros updates. Hay más updates, se nos están <laughs> bajando los frames. El creador me ha teletransportado hasta acá arriba, pero la verdad es que yo prefiero subir eh, escalando esto. Así que yo voy a subir escalando esto, ¿eh? Porque si no, no es un reto, ¿eh? Si nos vamos por aquí... Eso, excelente. Ya está. A ver. Y Subimos escalando, subimos escalando. <laughs> que yo quiero hacerlo hacerlo legítimamente y no usando los telepods. Allá está. Sube Knuckles, sube Knuckles, sube Knuckles. Y estamos en la zona de Skydive. <laughs> Estamos volando hacia el infinito. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow, wow, wow! <laughs> Ah, ¡Wow! ¡Wow! Es súper genial. Vamos a sacar aquí, vamos a sacar aquí. Excelente. Quiero probar. ¡Au! ¡Ah! Ok, ya los robots se pueden destruir, pero tengo antigravedad, lo cual es un problema. Bueno, ahora es tiempo de ver a eh, Super Sonic. Vamos a ver los controles. Dice... Se supone que con la T hacemos boost. A ver, por acá. A ver, ¿dónde está? Boost. ¡Uh! A ver, ¿y podemos hacer el boost así normal? No. ¿Y si hacemos así? <laughs> ¿Qué ha pasado? A ver, ok. Se supone que estoy haciendo un boost. Ajá, ahí está. Boost con Super Sonic. Ese es el otro boost. ¡No! Ok, es que se supone... Aquí tenemos un boost de Sonic. Pero también lo tenemos con la, con la H tenemos el boost con la H. Y podemos hacer un boost. Eh, tiene doble salto. Supersonic tiene doble salto. Y tenemos con la W. Y podemos volar así con la W. <laughs> Oh, wow, wow, wow no podemos hacer boost. Para hacer boost en el aire tiene que ser con la H. Todo bien, todo excelente. Y una cosa que quiero probar es... Eh, pues si hay drop dash con Supersonic de clásico, ¿ok? Vamos a ver. Super Sonic clásico, veamos. Eh, ¿Puede hacer el spin dash? Nope, nope y no, <laughs> No puede hacer el spin dash. Eh, me he muerto. Eh, ok, aquí tenemos el spin dash. Este sí es el spin dash. Con el E podemos hacer spin dash con Sonic clásico y... Y... A ver, si podemos hacer... Ok. No podemos hacer drop dash. Aún no funciona el drop dash there. En medio del aire no funciona. Estaban por acá los Wispawn. Acá están, acá están. Ok, los wispon. Tenemos este, que solamente te lanza. Tenemos este, que es para el boost. ¡Oh, wow, wow, wow, wow! ¡Oh, wow, wow, wow, wow! ¡No! El desarrollador nos dice que el laser, el, el de laser solo nos teletransporta a las gemas eh, de luz, nada más. Es todo. es todo lo que hace por ahora. A ver, eh, ahora he escogido a Knuckles porque pues no lo hemos jugado mucho tiempo. <laughs> ¡Wow! Y quiero probar los loops. Ah, este ya funciona, ha funcionado muy bien. El suelo negro no creo que sea muy buena idea porque, porque <laughs> no puedes ver dónde estás pisando. Vamos a ver si esto funciona ahora. ¡Wow! ¡Oh! El loop funciona, qué bien. Bueno, que el loop <laughs> el loop sí que funciona, está súper genial. Pero vamos a ver si eh, hay algo nuevo en los mapas, a ver si hay un loop no, A ver, ah, uy, pensé que no iba a funcionar por un momento. ¿Y esto qué? A ver, no me voy a morir, ¿verdad? ¡Wow, wow, wow! wow se desactivan! ¡Wow, wow, wow, wow! Explotan, son bombas, ok, a ver. ¡No, no, no, no, no! Oh, ¡Qué bueno que no consiguen esas habilidades, eh! Oh. <laughs> El creador me ha dicho que eh, el mapa, el otro mapa, podemos acceder si llegamos a eh, eh, la meta. Uh, es que funciona muy bien esto del <laughs> el loop. Si llegamos a la meta que está de ese lado, podemos eh, desbloquear el siguiente mapa ahora y luego ya podremos probarlo. A ver qué cosas nuevas hay. Vamos a ver, el Spin Dash. Spin ¡Woo! Ok, sí ha funcionado. Llegamos aquí. Y ya está, podemos acceder al siguiente mapa. Tenemos este menú que todavía no sirve de nada porque no hay, todavía no hay... Eh, eh, todavía no está configurado y le damos next y ya podemos acceder al siguiente mapa. Vamos a ver qué hay de nuevo aquí en este mapa. A ver, vamos Knuckles. Vamos Knuckles. <laughs> el hecho de que las plataformas sean de color negro y el fondo sea de color negro lo vuelve muy difícil. ¡Wow! <laughs> ¡Oh, oh, ¡Oh! Ventiladores. Los ventiladores funcionan. ¡Wow, wow, wow, wow, wow, wow! Sección 2D. Sección 2D, ok, no me avisan, no me avisan, ¿eh? Y que se cambie sola la cámara y me caigo. Me puedo caer, es peligroso. ¡Vamos, Knuckles! ¡Está súper! ¡Woo! Ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, que no avisas, que no avisas. Lo bueno es que había un muro invisible ahí que prevenía que te cayeras, así que estuvo bastante bien. Muy, muy buenas actualizaciones. Muy buenas. A ver. ¡Wow! Creí que me ibas a tumbar. Creí que me iba a tumbar del mapa. Y bueno, ya lo hemos terminado. Creo que eso ha sido todo. Vamos, no sé, a andar por ahí con Sonic Clásico para terminar luego el video. <laughs> a ver, Knuckles, llévame. Eres mi caballo. Llévame, Knuckles. <laughs> llévame, Knuckles. A ver, bueno, miren que nada más, qué bonita animación que tiene el Classic Sonic. Bueno, eh, a ver, con la G hacemos el drop dash, está súper. Y ahí está la animación. Muy bien. ¡Oh! Peligroso, peligroso, peligroso. ¡Oh, <laughs> no! No, no, no, no, no, Y si vamos corriendo normal, a ver, por aquí. Ahora sí que funciona. Ahora sí que funciona y bastante bien. Eh, spin dash, drop dash. Está mucho más poderoso el drop dash, ¿eh? Mucho más poderoso el drop dash. Y para finalizar, por aquí, vamos, está volando como Sonic.exe. ¡Oh! Bueno, gente de YouTube. Eso ha sido todo por hoy. Esas son las eh, todos los updates que hay para este, para este juego, los cuales están muy buenos. Eh, espero que les haya gustado el vídeo. De ser así, por favor, denle like, compártanlo y suscríbanse. Y bueno, no olviden activar la campanita Y antes de que nos vayamos Quiero enviar unos saludos a toda la gente super genial Que apoya mis videos eh, Comentando y dejando su like Y compartiéndolos que están apareciendo en pantalla Y ahora sí, nos vemos. Hasta la próxima. Chao.